眼角泛起的泪光，无边无际的游荡，眉下的一记荒唐，庸俗的写在脸上，犹如一缕阳光，但却觉得感伤，记忆挥散不去，却藏进了。 失去。七月的风，八月的雨，卑微的我喜欢遥远的你，你还未来，怎敢老去？未来的我和你奉陪到底。你若同意，我一定去。可你并不在意我的出席，你的过去。 我还是。 的泪光，无边无际的游荡，眉下的一记荒唐，庸俗的写在脸上，犹如一缕阳光，但却觉得感伤，记忆挥散不去，却藏进了我的诗句。 我喜欢遥远的你，你还未来，怎敢老去？未来的我和你奉陪到底，你若同意，我一定去。 我还是喜欢你，但我还是喜欢。